अरे यहाँ जाउँ अनि त्यस पछाडि आएर अरूकोमा चाहिँ तपाईँको इन्कम कसरी हुन्छ अनि त्यस पछाडि आएर हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्ने कुरा नै अझै तपाईँ मलाई लाग्छ अझै पनि तपाईँले मल्टिभर्सिटीमा हामीले के गर्छौँ भन्ने कुरा नै क्लियर हुनुहुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लागेन है तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ होइन मैले सरसर्ती बुझ्दाखेरि मल्टिभर्सिटी भनेको तपाईँको धेरैवटा मतलब अब तपाईँले भने जस्तो वर्ड प्रेस भन्नुभयो होइन ब्लगिङ के के के भन्नुभयो त्यो त्यस त्यो भेरियस मल्टिपल इन्कम टाइप्स छन् त्यसलाई चाहिँ मल्टिभर्सिटी भन्ने मैले बुझेँ तर अब त्यसले काम चाहिँ कसरी गर्छ क्या एकजनाले कसरी त्यो ह्यान्डल गर्छ त्यत्रो चाहिँ जस्तै तपाईँले कुन कुन ह्यान्डल गरिरहनु पर्छ एक्लैले ओके मैले सुरुमा पनि तपाईँले देखाएको थिएँ होला मैले अहिले करेन्टली ह्यान्डलिङ गरिराखेको मेरो सबैभन्दा हाइएस्ट अर्निङ भनेको नम्बर वानमा एफिलिएट मार्केटिङ नै हो है म अहिले त्यो विषयमा नि कुरा गर्छु मेरो तपाईँलाई म यहाँबाट सेयर गरेर चाहिँ सरसर्ती हामी अगाडि बढौँ है त सर हुन्छ हजुर यहाँ गएर यहाँ गएर यहाँ गएर यहाँ गएर यहाँ गएर यहाँबाट जाउँ तपाईँले भन्नुभयो जस्तै मल्टिभर्सिटी भनेको नै के हो त भन्दाखेरि मल्टिभर्सिटीको धेरै उद्देश्यहरू छन् जहाँ जु जुन चाहिँ तपाईँले तपाईँलाई मैले बुझाएको पनि छु र तपाईँले अझै पनि बुझ्नु भएको छैन भने एकचोटि बुझ्नु पनि मैले अनुरोध गरेँ तपाईँलाई होइन सबभन्दा फर्स्टमा भनेको के हुन्छ भने नि सर तपाईँले जबसम्म के अरे चाहिँ अनलाइन बिजनेस किन गर्ने भन्ने कुरा वाइ भन्ने सबभन्दा फर्स्टमा भनेको हामी मान्छेको भन्छ नि वाइ भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट हुनुपर्छ भन्छ क्या होइन तपाईँको क्वेसन के थियो भन्दाखेरि इन्कम कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा थियो एउटा होइन अनि त्यस पछाडि एफिलिएट को चाहिँ प्रडक्टको पनि कुरा थियो तर म तपाईँलाई यहाँ चाहिँ प्रडक्ट मात्र नभएर म तपाईँलाई चाहिँ एफिलिएट साइकल पनि यो सेसनमा तपाईँलाई बुझाउँछु अनि अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मेरो अर्निङ चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुन कुनबाट छ अथवा चाहिँ एबिसिडीले कसरी गरिराख्नु भएको छ भन्ने विषयमा पनि रह्यो अरू केही क्वेसन छ तपाईँको जिज्ञासा अरू अरू भन्नाले जस्तै तपाईँले एक्लै नै त्यो पाँच छवटा किसिमको तरिकाले अर्निङ गर्नुहुन्छ एक्लै नै हजुर अनि टाइम चाहिँ कसरी तपाईँको कस्तो एक महिना एउटा गर्नु छ कि एक दिन एउटा कि कस्तो हुन्छ सबै मेरो चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको टाइम चाहिँ यसरी सबै स्केड्युल गरेको हुन्छ है अनि त्यस पछाडि यही अनुसार मेरो चाहिँ कामहरू तपाईँको चाहिँ हुन्छ है बुझ्नु भयो नि सबै सबै ओभरअल भनेको चाहिँ टाइम कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा हो क्या बुझ्नु भयो नि त्यो भएको हुनाले पनि तपाईँको चाहिँ टाइम म्यानेजमेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मेरो टिम पनि छ है तपाईँको जस्तो मैले युट्युब एडसेन्सको लागि तपाईँले एक्लै गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो होइन मेरो टिम पनि छ होइन सुरुमा चाहिँ एक्लै गर्थेँ मेरो मसँग चाहिँ टिम पनि छ अनि रेस्ट अफ कुराहरू मैले अब एकदमै तर अलमोस्ट सबै कुरा गर्नको लागि तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि टिमले गरेर गरेको कुरा र आफूले त्यसलाई ओभर ओभर भ्यू गर्नु एनालाइज गर्नु त फरक पर्छ नि त होइन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि ओभर भ्यू गर्ने कामहरू सबै कुराहरू चाहिँ गर्ने काम चाहिँ मैले गर्छु तर टिम पनि हुन्छ यसमा है मेरोमा चाहिँ अब तपाईँको केसमा त्यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि हिजो त मैले एक्लै सुरु गरेको हो नि त है हिजो त एक्लै सुरु गरेको टिम भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले जब काम गर्दै जानुहुन्छ जब तपाईँको चाहिँ अर्निङ बढ्दै जान्छ तपाईँले चाहिँ बढाउँदै जाने कुरा हो राइट सो ए तपाईँले जस्तै त्यो सुरुमा जुन अस्ति एउटा सेयर गर्नुभएको थियो नि यति यति चाहिँ मैले गरेँ भनेर भन्नुभयो त्यो त जसले एक्लैले गर्नुभएको त्यो त त्यो त मेरो मेरो एक्लैकै कुरा काम काम भयो त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ मेरो एक्लैको मेरो एक्लैको अर्निङ जस्तो जस्तो मैले हो के अरे यसमा भनेको टिमलाई भनेको स्यालेरी दिने हो के बुझ्नु है नि हो के अरे अर्निङ भनेको सबै मेरो पर्सनल नै हुन्छ तर मैले अब कतिपय कामहरू मैले आउटसोर्स गर्न गर्दाखेरि आउटसोर्सको लागि मैले उनीहरूलाई पेमेन्ट गरिदिन्छु कि द्याट्स इट त्यति बुझ्नुहोस् तपाईँले है जस्तो तपाईँको मैले अस्ति तपाईँले के भने मेरो अर्निङको सबभन्दा मेन सोर्स भनेको एफिलिएट नै मैले तपाईँलाई भने दोस्रोमा तपाईँलाई के भने तपाईँको चाहिँ मैले विशेष गरेर यो फरेक्स र तपाईँको चाहिँ ब्लक के अरे ब्लक चेनको विषयमा कुरा गरेको थिएँ होइन अब यो कसरी काम हुन्छ भन्ने कुरा पनि अहिले हामी कुरा गर्छौँ अनि त्यस पछाडि अर्को हो के अरे तपाईँको चाहिँ त्यसमा मैले युट्युब एडसेन्सको कुरा गरेको थिएँ राइट है त्यस पछाडि तपाईँलाई त्यहाँ ब्लग एडसेन्सको कुरा गरेको थिएँ होइन एडसेन्सको कुरा गरेको थिएँ अनि त्यस पछाडि आएर तपाईँको चाहिँ त्यसमा मैले तपाईँको चाहिँ डिजिटल मार्केटिङको पनि थोरै कुरा गरेको थिएँ है नर्मल्ली मलाई पे आउट गर्ने साइट्सहरू भनेको यो यो साइट्सहरू हो बुझ्नु है नि यो साइट्सहरू अझ मैले कुरा नै नगरेको कुरा के हो त भन्दाखेरि स्टक मार्केट पनि म छु होइन स्टक मार्केटमा नि मेरो केही छ सर्टेन होइन सो अब यो ओभरअल कसरी हुन्छ अनि त्यस पछाडि मल्टिभर्सिटीले के भन्छ त बिजनेस मल्टिभर्सिटीले के भन्छ त सिङ्गल इन्कम स्ट्रिममा डिपेन्ड नहो भन्छ right single income stream versus multiple income streams multiple income स्ट्रिम्सको चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ डिफ्रेन्स सिङ्गल भन्नाले एउटा मात्रै भयो मल्टिपल धेरैवटा भयो तपाईँ अब जस्तो के अरे चाहिँ जब गरे पनि भयो किन चाहिँ के अरे चाहिँ बिजनेस uh, मल्टिभर्सिटी गर्ने त होइन किन गर्ने त भन्दाखेरि बिकज मल्टिभर्सिटी के चाहन्छ भन्दाखेरि आफ्नो पार्टनर्सलाई मल्टिपल इन्कम गर्ने त्यो अपर्च्युनिटी चाहिँ प्रोभाइड गर्न चाहन्छ क्या सो त्यो कारणले गर्दाखेरि मल्टिभर्सिटी गर्ने नभए त जब गरे भइहाल्छ क्या होइन तर त्यति मात्र नभएर तपाईँको यो यो बिजनेसमा छ नि तपाईँको चाहिँ तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने नि वाइ किन अनलाइन बिजनेस भन्ने कुरा हो क्या वाइ अनलाइन बिजनेस तपाईँले किन अनलाइन बिजनेस गर्नु छ ल तपाईँको मलाई वाइ रिजन दिनुहोस् न तपाईँको के छ त रिजन किनभने सर हजुर के हुन्छ भने एउटा चाहिँ मेरो चाहिँ आफ्नो अनुसार चाहिँ कम्फर्ट अफ द हाउस घरबाट गर्न मिल्यो नि त हजुर के हो भने तपाईँको चाहिँ यो त्यो तपाईँको त्यो एउटा मात्र रिजन भयो त्यो एकदमै एब्सोल्युटली राइट पनि छ होइन तर हर चिज म म के एडभाइस गर्छु भने तपाईँ कुनै पनि फिल्डमा स्टार्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो गर्नुको रिजन राख्नुहोस् भन्छ कि मलाई मेरो मेन्टर सोनु शर्माले भन्नुहुन्छ क्या तपाईँको चाहिँ आफू आफूले गरेको कुनै पनि कामको पछाडि चाहिँ एकदमै स्ट्रङ वाइ राख्न जरुरी छ अरे क्या अनि म त्यो कुरामा बिलिभ पनि गर्छु क्या बिकज तपाईँले आफ्नो लागि मात्र त अहिले जो पनि सर्भाइभ हुन सक्छ जसले नि कमाउन सक्छ जे गरे पनि हुन्छ कि सर तर तपाईँले आफ्नो वाइ स्ट्रङ चाहिँ यो कारणले राख्न राख्न जरुरी छ यो कुराले राख्न जरुरी छ कि तपाईँको कुनै चाहिँ जुन कुराले तपाईँ तपाईँलाई पेन गर्छ नि होइन जुन कुराले तपाईँलाई दुखित बनाउँछ नि त्यो चाहिँ तपाईँको वाइ हुन जरुरी छ क्या सर बुझ्नुभयो नि फर इक्जाम्पल लेट सपोज अब तपाईँको त नहोला अरे अब पोर फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड नहोला अरे होइन आई डोन्ट नो अब तपाईँ त अब त्यहाँ इटरीमा घर भएको भने चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क तपाईँ अब कति के छ थाहा भएन तर तर मैले मेरो रिजन चाहिँ मैले किन यो बिजनेस चुज गरेँ भन्दाखेरि I would definitely want to be millionaire त्यो मेरो वान अफ दि गोल नै हो त्यो मलाई थाहा छ म टु थाउजन्ड थर्टी पास पासमा त्यो मेरो एउटा लक्ष्य नै हो सो बिकज किन त भन्दाखेरि म त त्यो हो के अरे चाहिँ एकदमै धेरै कुराहरू मैले आफ्नो लाइफमा भोगेको छु कि सर म एकदमै लाइक पोर मिडल फ्यामिली ब्याकग्राउन्डबाट बिलङ गर्छु होइन अनि सो म म आफ्नो लागि होइन कि म सोसाइटीको लागि पनि कन्ट्रिब्युट गर्न चाहन्छु म मेरो रेस्ट अफ फ्यामिलीको लागि पनि कन्ट्रिब्युट गर्न चाहन्छु द्याट इज माई वाइ क्या त्यो हो मेरो रिजन चाहिँ वाइ मेरो लाइफको वाइ है फेरि त्यो अनि अब यो मेरो त लाइफको वाइ हो होइन त्यस्तै तपाईँले पनि आफ्नो लाइफको चाहिँ किन त तपाईँले कुनै पनि जर्नी स्टार्ट गर्नुको रिजन के हो स्ट्रङ वाइ राख्नुहोस् होइन जब तपाईँले स्ट्रङ वाइ आफ्नो लाइफको चाहिँ स्ट्रङ वाइ पोइन्ट राख्नुहुन्छ नि यस्तो वाइ राख्नुहोस् त्यो त्यो पोइन्ट तपाईँले हो के अरे चाहिँ सुन्ने बित्तिकै तपाईँलाई दर्द होस् क्या पीडा होस् क्या सो द्याट तपाईँमा चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ वान डे म चिर्छु भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै स्ट्रङ रिजन हुनुपर्छ क्या यत्तिकै मान्छेहरू ए गरिदिउँ न त भन्ने पनि हुन्छ कि कति मान्छेहरू ए गर्दैन टेस्ट गर्दैन त कस्तो हुन्छ भन्ने पनि हुन्छ क्या हो कि नै भन्नुहोस् कति मान्छेहरूसँग त्यो कुरा हुनु सो त्यो कारणले गर्दाखेरि सबभन्दा फर्स्ट भनेको तपाईँको लाइफको वाइ क्लियर हुन जरुरी छ दोस्रो कुरा भनेको तपाईँको लाइफ वाइ छ भने अब किन त फेरि तपाईँले अनलाइन बिजनेस नै किन चुज गर्नुभयो के अरे त्यता रेस्टुरेन्टतिर जब गरे पनि भयो अथवा चाहिँ कहीँ विदेश गए पनि भयो राइट छ नि त अपर्च्युनिटी जहाँ पनि छ नि त तर अनलाइन मैले मेरो कारण के हो त भन्दाखेरि अनलाइन बिजनेस चुज गर्नुको धेरै रिजन छ जुन मैले तपाईँलाई तपाईँलाई आई थिङ्क सेयर पनि गरेको छु अनलाइन बिजनेस गर्नुको धेरै फाइदा छ क्या मैले तपाईँलाई भनेर पनि साध्य छैन कि मैले अलमोस्ट फिफ्टी फाइभ प्लस पोइन्ट्सहरू मैले लेखेर तपाईँलाई सायद सेयर पनि गरेछु जस्तो लाग्छ बिजनेस मल्टिभर्सिटी पिडिएफ भन्ने एउटा बिजनेस मल्टिभर्सिटीको बारेमा मात्र छ त्यहाँ पोइन्ट पोइन्ट पोइन्ट पोइन्ट मैले लेखेर त्यहाँ राखेको छु तर मेरो आफ्नो अनुसार मैले चाहिँ फाइन्ड गरेको छ आफूले यसमा गर्दा फाइदा के छ यसमा आफ्नो क्रिएटिभिटी पनि मिसाउन पाइन्छ एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली मेन चाहिँ यसको यो ब्युटिफुलनेस भनेको त्यो रहेछ जस्तो लाग्यो क्या आफ्नो क्रिएटिभिटी हाल्न पाइन्छ त्यो हो नि त एक्ज्याक्टली भोलि तपाईँले बिजनेस मल्टिभर्सिटीमा एज अ पार्टनर भइसके पछाडि तपाईँलाई दिनुपर्ने हर कुराहरू रिसोर्सेसहरू तपाईँलाई चाहिने सबै कुराहरू दिने भनेको मल्टिभर्सिटी ओभरअल टिमले इन्स्ट्रक्टरहरूले दिने हो होइन तर तपाईँले एउटा चाहिँ तपाईँलाई के भनेको छ त बिजनेस मल्टिभर्सिटी भनेको त तपाईँ एउटा पार्टनर अनि त्यस पछाडि तपाईँको एउटा डिजिटल इन्स्टिच्युट भनेर भनेको छौ नि त छ नि त मल्टिभर्सिटीले यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि किन पाँच दस लाख खर्च गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ फिजिकल इन्स्टिच्युट खोल त्यो टेबल रेडी गर को कसले पढाउने भनेर इन्स्ट्रक्टर बजारमा खोज त्यो मल्टिभर्सिटीमा आवश्यक परेन मल्टिभर्सिटी सिर्फ पार्टनरसिप लिने यहीँभित्र सबै इन्स्ट्रक्टरहरू हुन्छ इन्स्ट्रक्टरहरूसँगको एउटा कोलाबरेसन गर्ने र कोलाबरेसन गरिसके पछाडि फर्दर काम गर्ने होइन भेरी सिम्पल त्यति तपाईँको चार पाँच लाख लगानी पनि भएन यसमा होइन एकदम सिम्पल कन्सेप्ट हो अनि सो अब तपाईँले फर्दर बिजनेस गर्दाखेरि हो आफ बिजनेसमा भनेको आफ्नै क्रिएटिभिटीहरू नै युज गर्ने हो क्या सर बुझ्नुभयो नि होइन कति कन्सेप्टहरू म दिन्छु म दिन्छु अनि मेरो एक्सपिरियन्सले तपाईँलाई सिकाउँछ तर कति कुराहरू आफ्नो क्रिएटिभिटी एन्टरप्रेन्यरको एन्टरप्रेन्यरको सबभन्दा मेन क्वालिटीमध्ये एउटा क्वालिटी क्रिएटिभिटी हो क्या सर बुझ्नुभयो नि सो त्यो कारणले गर्दाखेरि अब त्यो धेरै कुराहरू छ म तपाईँलाई अब पछाडि पनि हामी कुरा गर्दै जाउँला यो विषयमा हामी चाहिँ डाइरेक्ट टपिकमा जाउँ होइन जस्तो एफिलिएटको अब हामीले यो हर टपिकमा हामी के अरे धेरै कुरा गर्न सक्छौँ अब मैले तपाईँले भने नि एफिलिएट मार्केटिङको मात्र अब पन्ध्र बिस दिनदेखि अब चालिस पैँतालिस दिनको ट्रेनिङ हुन्छ भनिसकेपछि कति लामो सेसन हुन्छ म तपाईँलाई सरसर्ती मात्र यहाँ सेयर गर्छु है त अब त्यस्तै अब ब्लक चेन र यो फरेस्टको कुरा मैले तपाईँलाई सेयर गरेँ नि यो कुरा चाहिँ के हुन्छ भने नि तपाईँले आफ्नो मात्र दिमाग लगाएर तपाईँले पैसा कमाउनु हुन्न कि सर तपाईँले आफ्नो मात्र दिमाग लगाएर पैसा कमाउनु कमाउनुहुन्न कि बिजनेस ओनरले कसरी पैसा कमाउँछ त बिजनेस ओनरले कसरी पैसा कमाउँछ आई थिङ्क लास्ट टाइम पनि हामी कुरा गरेका थियौँ बिजनेस ओनरले दुई चार किसिमबाट पैसा कमाउने एउटा चाहिँ वातावरण क्रिएट गर्छ एउटा एक्सपर्ट्सहरूको एक्सपर्टिजलाई लिएर पहिलो दोस्रो तपाईँको चाहिँ अरूको इम्प्लोइहरूलाई तपाईँको चाहिँ परिचालन गरेर टाइम इनर्जी होइन त्यो कुरालाई लिएर सो म मैले पनि जस्तो तपाईँको चाहिँ मैले ब्लक चेन र यता फरेक्सतिर सिक्न लाग्यो भने it takes for me at least to to five ten years लाग्छ कि सर मैले स्टिल ब्लक चेन स्टडी गर्नु पऱ्यो भने हो कि नै तर सिम्पल मल्टिभर्सिटीमा के हुन्छ भन्दाखेरि मल्टिभर्सिटीको एटलिस्ट पनि अहिले त अब डायमन्ड भर्जनमा छ ब्लक चेन यो तपाईँको चाहिँ फरेक्सको ट्रेनिङ पहिला एक समय गोल्डमा आउनुभएको थियो अलरेडी तपाईँको चाहिँ एट नाइन इयर्स काम गरिसकेको उहाँ एक्सपर्ट हुनुहुन्छ क्या होइन उहाँले तपाईँको चाहिँ एभ्री ट्रेडहरू एभ्री तपाईँको चाहिँ ट्रान्जेक्सनहरू <coughs> एकदमै प्रफिटले लानुहुन्छ क्या सो के गर्ने हो त भन्दाखेरि उहाँले जे जे ट्रेड गर्नुहुन्छ उहाँको सिस्टममा हामी बसेर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ प्रफिट हुन्छ कि लस्ट हुन्छ उहाँको के अरे चाहिँ ट्रान्जेक्सनले डिटरमाइन गर्छ क्या सिग्नल hmm. हुँदैन उहाँले ट्रेड हाल्नुहुन्छ जस्तो कस्तो हुन्छ भने नि यो फरेक्स यो ब्लक चेनको कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तो उहाँ त अब मेन उहाँले रोल प्ले गर्नुहुन्छ यहाँ माथि राइट अब एउटा सफ्टवेयर छ एउटा सफ्टवेयर छ लेटर अनि त्यो अब तपाईँको चाहिँ सिकाउला यहाँ मुनिपट्टि जो जो आउँछ नि होइन उहाँहरू चाहिँ सिम्पल के हो त भन्दाखेरि यो उहाँ यो व्यक्तिहरू चाहिँ सिम्पल उहाँले ट्रेड गरेको आधारमा प्रफिट गेन गर्ने सिस्टम हुन्छ क्या सर बुझ्नु है सो द्याट यो मान्छेले चाहिँ पैसा कमाउने हो क्या सो म यही सिस्टममा छु मैले कहाँ ब्लक चेन पऱ्यो भने त मलाई कति टाइम लाग्छ सिम्पल म एउटा सिम्पल अकाउन्ट बनाउँछु उहाँको एक्सपर्टिज लिन्छु एडभाइस लिन्छु उहाँले स उहाँ के अरे ट्रेनिङ पनि दिनुहुन्छ र सबै एडभर्ट एडभा एडभाइस दिइसके पछाडि चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि सिम्पली प्रफिट गर्छौँ दोस्रो यसरी काम हुन्छ सबै काम त्यसमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट कति लाग्छ यसमा नर्मल्ली अब तपाईँको आफ्नो कति हुन्छ त्यही अनुसारको डिपेन्ड हुन्छ यसमा नर्मल्ली अब मैले चाहिँ वान थाउजन्ड डलरबाट स्टार्ट गरेको मैले नि सानैबाट सुरु गरेको नर्मल्ली मेरो चाहिँ अहिले अब तपाईँको फोर्टी फिफ्टीको रेन्जमा छ है फोर्टी फिफ्टीको रेन्जमा छ मैले बिचमा विड्रल पनि गरेँ त्यसरी हुन्छ त्यसरी हप्ताको पाँच सातै दिन चल्छ यस सातै दिन चल्छ यो मेनली उहाँले अझ के अरे तपाईँको क्रिप्टोमा ट्रेड गर्नुहुन्छ फरेक्स त अब फरेक्स भन्दा नि मेनली क्रिप्टोमा ट्रेड गर्नुहुन्छ सो यो दोस्रो सिस्टम चाहिँ यो किसिमको हुन्छ अब युट्युबको कुराहरू यसमा अब टिम नै चाहिन्छ कन्टेन्ट प्रड्युस गर्नुपर्छ के अरे तपाईँको आफ्नो क्रिएटिभिटीहरू खेलाउनु पर्ने हुन्छ अनि अघि तपाईँ अर्निङ कसरी गर्ने भन्ने पनि यही नै क्लियर हुनुहोस् है कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हो यसरी नै हुन्छ अर्निङ पनि अब युट्युबमा अब तपाईँको अब जस्तो तपाईँको चाहिँ त्यहाँ युट्युबको सबै सेटअप भइसके पछाडि ब्यानर सेटअप भइसक्यो किवर्ड सेटअप भइसके पछाडि तपाईँको चाहिँ सोसल मिडिया सेटअप भइसके पछाडि तपाईँको चाहिँ सबै सेटअप भइसके पछाडि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले अब कुन कुन निजमा काम गर्ने तपाईँले डिसाइड गर्ने हो होइन सो त्यो डिसाइड गरिसके पछाडि चाहिँ काम गर्दै गर्दै गए पछाडि नै एउटा लेभलमा गए पछाडि युट्युबबाट अर्निङ हुने हो होइन मलाई चाहिँ एटलिस्ट टु इयर्स लागेको थियो यहाँबाट अर्निङ लिनको लागि है सो यो किसिमले यहाँबाट अर्निङ हुने हो अनि त्यस पछाडि एडसेन्स पनि अलमोस्ट त्यस्तै नै कुरा हो अलिकति तपाईँले मजाले टाइम दिँदै जानुभयो भने तपाईँको चाहिँ दुईदेखि चार महिना छ महिनाबाट तपाईँको राम्रो निचमा चाहिँ तपाईँको एडसेन्स हामीले अप्लाई गर्न सक्यो भने ब्लगबाट अर्निङ सुरु हुन थाल्छ है र सो त्यही अनुसार हामीले अर्निङ गर्दै जान्छौँ एडसेन्समा र तपाईँको चाहिँ अब टिममा पनि हाम्रो टिममा पनि कतिजनाले एप्लाई गरेर एप्रुभ गरेर तपाईँको एडसेन्समा राम्रो अर्निङ गरिराख्नु भएको छ एकजना हाम्रै टिमको साथीले एकजना चाहिँ कन्टेन्ट पार्टनर पनि खोजिराख्नु भएको छ अब त्यसको अपर्च्युनिटी पनि हुन्छ क्या भन्नु भन्नुको मतलब अब यहाँ आइसके पछाडि जस्तो आफ्नै ब्लग क्रिएट नगरिकन अलरेडी एडसेन्स एप्रुभ भइसकेको अलिकति आफूले अब के अरे चाहिँ कन्टेन्टहरूमा तपाईँको चाहिँ क्रिएटिभिटीमा मेहनत चाहिँ गर्नुपर्छ बुझ्नुभयो नि सर तर अलरेडी चाहिँ एडसेन्स एप्रुभ गरिसकेको फिफ्टी फिफ्टी तिमी फिफ्टी पर्सेन्ट पार्टनरसिप लिऊ म फिफ्टी पर्सेन्ट लिऊ भन्ने पनि हुन्छन् क्या जस्तो हाम्रो एकजना सरले अठार सय डलर झिकिसक्नु भएको छ एउटा एडसेन्सबाट त्यो एडसेन्सलाई चाहिँ उहाँले तपाईँको चाहिँ टाइम नपाएर एकजना कन्टेन्ट क्रिएटर छ भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ फिफ्टी फिफ्टी पार्टनरसिपमा दिने त्यो किसिमको नि सिस्टमहरू हुन्छ यसमा है डिफ्रेन्ट अप्सनहरू भनेको चाहिँ यही हुन्छ अनि त्यस पछाडि आएर तपाईँको अब डिजिटल मार्केटिङभित्र त अब के तपाईँले अब कुन फिल्डमा काम गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ बुझ्नुभयो नि डिजिटल मार्केटिङमा यति धेरै कुरा हुन्छ अब तपाईँ सोसल मिडिया म्यानेजर बन्ने हो कि तपाईँ चाहिँ यतातिर तपाईँको चाहिँ सिम्पल वर्ड वर के अरे वर्ड प्रेस वेबसाइटतिर जाने हो कि अथवा तपाईँ चाहिँ यो बाहेक तपाईँको चाहिँ अब सोसल मिडिया ह्यान्डलर र फेरि अब तपाईँको चाहिँ सोसल मिडिया लिड जेनेरेट गर्ने साइटतिर जाने हो कि लिड जेनेरेसन गर्ने भनेको फेरि छुट्टै साइट हुन्छ त्यो लगाएँ तपाईँको डिजिटल मार्केटिङमा धेरै कुराहरू हुन्छ तपाईँको चाहिँ गुगल एडवर्ड्सको कुराहरू हुन्छ एसिओको कुराहरू हुन्छ होइन सो यो धेरै कुराहरू हुन्छ स्पेसियल्ली मैले अहिले डिजिटल मार्केटिङमा चाहिँ गर्ने भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि मेरो अर्निङको लागि मैले स्पेसियल्ली सोसल मिडिया ह्यान्डलिङ हाम्रो म अनि टिम पनि हुन्छ मैले विशेष गरेर कोर्डिनेट गरिराखेको हुन्छु उसलाई अनि त्यस पछाडि यसमा चाहिँ अब मैले चाहिँ स्पेसियल्ली अहिले चाहिँ लिड जेनेरेसन र सोसल मिडिया ह्यान्डलिङबाट मेनली अर्निङ यसमा चाहिँ मेरो हुन्छ बुझ्नु भयो नि डिजिटल मार्केटिङ अब स्टक मार्केटको नि मैले सेम जसरी तपाईँलाई यो ब्लक चेन र फरेक्सको कुरा गरेँ नि Hmm. त्यस्तै नै स्टक मार्केटको पनि हो है सो hmm. मल्टिभर्सिटी भनेको चाहिँ यही नै हो तपाईँले पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला क्लियर हुनुहुन्छ नि तपाईँ एउटा र मैले तपाईँलाई यो पनि भन्दिनँ कि तपाईँ फेरि आउने बित्तिकै यो कुरा तपाईँले यो हो के अरे चार पाँचवटा दसवटा नै अर्निङको साइड पनि सोचेर पनि तपाईँ जब नगर्नुहोस् त्यति धेरै तपाईँले फेरि एक्सपेक्टेसन पनि नराख्नुहोस् एटलिस्ट भने म के एडभाइस गर्छु भने एउटा अर्निङ इन्कम स्ट्रिम राम्रोसँग सेटअप लाने एउटा लेभलमा फेरि दोस्रो अर्निङ इन्कम स्ट्रिम्समा तपाईँले ध्यान दिने त्यस पछाडि दोस्रो बिल्ड भए पछाडि तेस्रोमा ध्यान दिने चौथोमा ध्यान दिने यसरी चाहिँ इन्कम स्ट्रिम्स भनेको चाहिँ वान टू थ्री सेटअप गर्दै जाने हो क्या तपाईँले आएर म अहिले नै के अरे ब्लक चेनतिर नि हाल्छु स्टकतिर नि हात हाल्छु तपाईँले एफिलिएटतिर नि हात हाल्छु डिजिटलतिर नि तपाईँले त्यो गर्नुभयो भने इट्स नट पोसिबल छ अनि एट दिन के हुन्छ भन्दाखेरि धेरै धेरै जसोको मिस्टेक नै यो हुन्छ अनलाइनमा तपाईँको होइन धेरै जसोको मिस्टेक नै त्यो पनि टेस्ट गर्छ त्यो पनि टेस्ट गर्छ त्यो पनि टेस्ट गर्छ सुरुमा एक किसिमको अनुभव एक्सपिरियन्सको लागि टेस्ट लिन ज ठिक छ ठिक छ तर एटलिस्ट पनि एउटा लेभलमा पुगिसके पछाडि आफ्नो के अरे चाहिँ भनौँ न कुनमा चाहिँ फिट हुन्छु एउटा चाहिँ हामीले गोल सेट गर्छौँ के बुझ्नुभयो नि एउटा यसबाट म स्टार्ट गर्छु त्यस पछाडि यहाँ जम्प गर्छु यहाँबाट जम्प गर्छु भनेर आफूले गोल सेट गर्ने अनि त्यही सेट त्यो गोललाई लिएर हामी फर्दर बढ्ने हो क्या सर बुझ्नुभयो नि सो त्यो हिसाबले तपाईँको चाहिँ बढ्नुपर्ने हुन्छ है त सो अब यो बाहेक अब मल्टिभर्सिटीमा थुप्रै अब अरू थुप्रै छ अब फ्रिल्यान्सिङ गर्ने हो कि त्यतातिर मैले अब गरेको छुइनँ त्यही भएर मैले सेयर गरिनँ तर फ्रिल्यान्सिङ गर्न पनि सकियो अनि त्यस पछाडि आएर सर एउटा लास्ट हजुर जस्तै अब पर्सनली पनि मैले सोधेको तपाईँले जस्तै तपाईँले सुरु गर्नुभन्दा अगाडि त यति सबै थिएन होला होइन डेफिनेटली eh, ah, कहाँ थियो त हाम्रोमा सर यो त तपाईँको आज भोलि तपाईँले स्टार्ट गर्ने बेलामा यति सोच्नु भएको थिएन होला यति छ भन्ने हजुर पछि पछि इन्भेन्ट भएको डेफिनेटली मलाई पनि केही थाहा थिएन कि सर तपाईँको म के अरे मलाई केही थाहा थिएन सर म मैले तपाईँलाई मेरो स्टोरी पनि तपाईँले सेयर थाहा छ कि थाहा छैन होइन मैले सेयर गरे या मैले तपाईँको म कुनै न टेक्निकल पढेको मान्छे हो न कुनै चाहिँ तपाईँको कम्प्युटर के अरे सिकेको मान्छे हो न कुनै के अरे चाहिँ पब्लिकले यसरी कम्युनिकेट गर्न सक्ने मान्छे हो न मसँग कुनै मार्केटिङ गर्ने आइडिया थियो न मसँग तपाईँको चाहिँ कम्युनिकेट गर्ने आइडिया थियो न मसँग तपाईँको रिसोर्सेस नै थियो होइन मसँग के अरे चाहिँ बिजनेस सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चार हजारको एउटा माइक्रो माइक्रोम्याक्स भन्ने एउटा मोबाइल थियो क्या सर भनौँ है सो त्यहाँबाट मैले अब एउटा चाहिँ मान्छे चाहिँ आफ्नो लाइफमा अनसेटिस्फाइड अथवा भनौँ न एउटा कुनै घेरामा चाहिँ एउटा बाँधेको जस्तो लागिसके पछाडि चाहिँ म मेरो पर्सनली चाहिँ मलाई के फिल भयो भने I want to exit exit from this होइन मलाई त्यति मात्र म यहाँबाट जसै पनि यो घेराबन्दीबाट एक्जिट हुनु छ सो त्यो मैले चाहिँ एउटा एक्जिट हुने पोइन्ट खोजिराखेको थिएँ क्या होइन सो त्यो एक्जिट हुने पोइन्ट मैले खोज्ने क्रममा मैले युट्युबमा चाहिँ अनलाइन कमाउ अनलाइनबाट पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने सुनेको आधारमा I decided to research out अनि सर्च आउट गर्दै गर्दै गर्दै गर्दै गइसके पछाडि यस्तो यस्तो हुन्छ यस्तो यस्तो हुन्छ भन्ने सुनेको तर कहाँबाट इन्टर हुने त भन्दाखेरि त्यति बेला एकजना चाहिँ तपाईँको सर हो अहिले त उहाँ हुनुहुन्न यो, सेक्टरमा उहाँले चाहिँ तपाईँको उहाँले चाहिँ एफिलिएट मार्केटिङ गर्नुहुन्थ्यो क्या त्यति बेला त्यति बेला है <coughs> अनि सो कसरी चाहिँ इन्टर हुने त यो स्पेसमा मैले भनेर यसरी नै सोधेँ अनि त्यस पछाडि अब उहाँले डाइरेक्ट नै कुरा नै गर्नुभयो तिमीसँग ल्यापटप हुनुपर्छ इन्टरनेट हुनुपर्छ अब म के अरे सर्टेन चार्ज पनि गर्छु होइन त्यो ठिकै पनि हो तर मैले उहाँलाई सबै कुरा गरेँ आई आई स्टार्टेड यो बिजनेस मैले एक एक लाख लोनबाट मैले सुरु गरेको मैले सेयर पनि गरेको छु देन आफ्टर सुरु गरिसके पछाडि सेकेन्ड ह्यान्ड ल्यापटप लियो एउटा सामान्य मोबाइल आठ हजारको लिएको थिएँ त्यति बेला देन आफ्टर मैले आई पेड तपाईँको चाहिँ थर्टी थर्टी समथिङ थाउजन्ड कति मैले पेमेन्ट गरेको थिएँ उहाँलाई र गरिसके पछाडि जुन चाहिँ ट्रेनिङ चाहिँ नेपाली भाषाको थिएन त्यति बेला सर है एकदमै it's hard to learn number one त आफूलाई राम्रोसँग कम्प्युटर कपी पेस्ट पनि गर्न आउँदैन <laughs> होइन त्यो कन्डिसनमा छ अनि धेरै कुरा टेक्निकल कुरा सिक्नु छ दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ अब भर्खर भर्खर अब इङ्ग्लिस सिक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा भएको मान्छे तपाईँको डाइरेक्ट ट्रेनिङ हुन्छ त पेमेन्ट गरे पछाडि त इङ्ग्लिस भर्जन मात्र एकदम धेरै अनि त्यस पछाडि कन्फ्युज अनि सो एकदमै त्यसमा मैले एभ्री डे प्र्याक्टिस गर्थेँ होइन एभ्री डे यो तपाईँको चाहिँ अनलाइन मार्केटिङको बा बारेमा प्र्याक्टिस गर्थेँ र मलाई त्यही फिल हुन्थ्यो क्या अब जुन चाहिँ एकदमै गाह्रो थियो कि त्यो म मेरो लागि सिक्नको लागि धेरै हार्ड थियो र मै मलाई मेरो चाहना के थियो भने एक दिन यो कुरालाई सिकेर तपाईँको चाहिँ नेपालीहरूमा चाहिँ एउटा जो अनलाइन इन्ट आन्टरप्रेन्योरसिप गर्न चाहन्छ इन्टरनेट मार्केटिङ गर्न चाहन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा हामी इन्टरनेट मार्केटिङ सिकाउनेछौँ भन्ने मेरो चाहिँ एउटा कमिटमेन्ट थियो त्यसैको चाहिँ एउटा उदाहरण हो आज जुन तपाईँले अघि सोध्नुभयो नि यति धेरै थिएन होला भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो नि त्यसैको नतिजा हो आज मल्टिभर्सिटीले यति धेरै तपाईँको चाहिँ अनलाइनकै प्रोग्रामहरू प्रड्युस गर्नुको चाहिँ नतिजा चाहिँ रिजन त्यो पनि छ क्या सर बुझ्नुभयो नि यसमा चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो ठुलो तपाईँको मेरो चाहिँ ठुलै सेक्रिफाइस छ क्या तपाईँको रातारात कति तपाईँको नाइट म गर्न पनि तपाईँको चाहिँ स्टडी गर्छ क्या सर त्यति बेलाको समय कस्तो हुन्थ्यो भने जब गर्नुपर्ने आफू सर्भाइभ हुनै पर्ने है रुम रेन्ट दिनै पर्यो पोखरामा बसेछ होइन कोही छैन सराउन्डिङमा सो त्यसरी स्टार्ट भएको जर्नी हो मेरो चाहिँ सर र आज जो ब्याक यसमा अब मसँग बहिनीहरू हुनुहुन्छ आफ्नै दुईजना बहिनीहरू हुनुहुन्छ सो या हुनुहुन्छ होइन फ्यामिलीहरू अहिले हामी अलमोस्ट अब अहिले चाहिँ अब हामीले हामी सेटल नै छौँ सबै कुराहरू सेटल नै छ भन्दा पनि हुन्छ दाईहरू पनि हुनुहुन्छ दाई भाउजूहरू होइन गरेर गर्दाखेरि अब त्यसरी जर्नी स्टार्ट भएको र चाहिँ आजको आजको साथीहरूलाई के छ भने नि सिर्फ एउटा चाहिँ गाइडलाइन्स फलो गर्यो भने ट्रेनिङ फलो गर्ने गरिदियो भने धेरै सक्सेस हुनको लागि चाहिँ सजिलो छ कि सर दुःख लाग्दो कुरा के हो त भन्दाखेरि कतिपयले गाइडलाइन नै फलो गरिदिँदैन ट्रेनिङ नै फलो गरिदिँदैन होइन एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मास्टर डिग्री गर्छु चाहिँ भन्ने अनि त्यस पछाडि केही नगरेर मास्टर डिग्री हुन्छ त हुँदैन नि त डक्टर डक्टर बन्छु डक्टर बन्छु चाहिँ भन्ने तर डक्टर पढ्नको लागि केही पनि नगरेर डक्टर त बन्दैन नि त त्यस्तै इन्टरनेट मार्केटिङ गर्छु चाहिँ भन्ने इन्टरनेट मार्केटिङको चाहिँ एउटा सानो कुरा पनि गर्नको लागि ऊ हिचकिचाउँछ भने कसरी ऊ internet marketer and internet entrepreneur बन्न सक्छ सक्दैन नि त होइन <laughs> तपाईँ हामी चाहिँ के बुझ्नु छ जरुरी छ भने अब अनलाइनमा जसरी तपाईँको चाहिँ एउटा डक्टर पढ्नका लागि डक्टर बन्नका लागि पन्ध्र बिस वर्ष हामीले आफ्नो टाइम पैसा हरेक कुरा खर्च गर्छौँ इन्जिनियर पाइलट बन्नको लागि त्यस्तै तपाईँको चाहिँ पन्ध्र बिस वर्ष पच्चिस वर्ष हामी खर्च गर्छौँ खर्च गर्छौँ कि गर्दैनौँ सोसाइटीमा गर्छौँ नि त त्यस्तै यो online entrepreneurship online internet marketing पनि एउटा इन्डस्ट्री हो क्या सर होइन जो जसले चाहिँ बुझेको छैन आज हाम्रो सोसाइटीमा त के के मात्र छ भन्दाखेरि एउटा सोसाइटीले हेर्ने भनेको त अब उसको छोरा डक्टर छ कि इन्जिनियर छ कि पाइलट त्यति मात्र हेर्छ नि त सोसाइटीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्टरनेट मार्केटिङको बारेमा भन्न थाल्यो भने त यो पागल भएछ भनिहाल्छ नि हो कि नै किनकि यो अहिलेको तपाईँको यो तपाईँको यी सब ऊ भन्दा अलिक माथिको हो क्या त्यही भएर उनीहरूलाई थाहा हुँदैन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले आज एउटा हो के अरे भिडियो पनि तपाईँलाई सेयर गरेको थिएँ हामीले एले गरेकै जस्तो काम गर्ने बिले गरेकै जस्तो काम गर्ने सीले गरेकै जस्तो काम गर्ने भयो भने मजा पनि के आएर होइन त्यहाँ एउटा कम्पिटेटिभ एडभान्टेज भन्ने पनि क्रिएट हुँदैन सर हाम्रो यो बिजनेस छ नि सर तपाईँले आज कुरा सेयर गर्छु हाम्रो बिजनेस भनेको मोनोपोली मार्केट हो क्या सर मोनोपोली भनेको के हो भन्दाखेरि यहाँ यति ठुलो मार्केट छ नि सर यति ठुलो मार्केट छ नि जहाँ मान्छेले अपर्च्युनिटी देखिराखेको छैन क्या बुझ्नु नि आज आज रेस्टुरेन्ट बिजनेस हेर्ने हो भने एउटा सिटीमा यसो जाउँ त कतिवटा रेस्टुरेन्ट छ त्यहाँ अरे त्यहाँ त्यहाँ त्यहाँ त्यहाँ होटेल बिजनेस हेरौँ त होटेल कति धेरै छ तपाईँको चाहिँ रिटेलर तपाईँको रिटेलर सप हेरौँ त कति त्यहाँको त्यहाँ रिटेलर छ तपाईँको चाहिँ इन्टरनेट मार्केटिङको कम्पिटिसन हेरौँ न सर नेपालमा कसले इन्टरनेट मार्केटिङ गरेछ छैन धेरै भए पनि जम्मा सयजना होला सयजना सो त्यो कारणले गर्दाखेरि तिन करोडमा एउटा चाहिँ नेपालमै क्या अब यो त वर्ल्ड वाइड गर्न सकिने बिजनेस हो तर नेपाल मार्केट नै यति बिग छ नि यो है सो त्यो कारणले गर्दा यता पनि हाम्रो चाहिँ अलिकति चाहिँ के हुनु पऱ्यो भने ध्यान हुनु पऱ्यो क्या भन्छ नि अरूले गरेको भन्दा फरक गर्नु मैले आजको भिडियोमा त्यही सेयर गरेको थिएँ सफल हुनका लागि अरूले गरेकै जस्तो गऱ्यो भने त्यो मान्छे त्यति नै सीमित हो अरूले गरेको भन्दा फरक गर्न सक्यो भने त्यो मान्छे सफल हुने हो इलन मस्कले सेम कुरा त गरे होइन नि त आज संसारको सबभन्दा धनी इलन मस्क हो इलन मस्कले पनि कुनै चाहिँ हस्पिटालिटीमा गर्छु यसो साइन्टिस्ट मात्र बन्छु भन्नुभएको भए त हुन्न थियो त्यो पोसिबल हुन्न थियो कम्प्लिटली एउटा चाहिँ सोसाइटीभन्दाको बिल्कुलै फरक काम गरेर त्यो लेभलमा पुगेको हो नि त होइन सर अनि अर्को एउटा पनि क्वेसन सोध्छु ल हजुर जस्तै सरले जुन यो मल्टिभर्सिटी गर्नुभएको छ यो जस्तै पर्सनली भनौँ न जस्तै यो तपाईँको अब कति टाइम स्पेनको लागि मतलब चाहिँ नि टार्गेट गरेर गर्नुभएको यो कस्तो बिस पच्चिस वर्ष पछिसम्म जान्छ कि कम जान्छ कस्तो छ भनेको कस्तो भन्नु है सर भनेर जुन अहिलेको यो मल्टिभर्सिटी जुन छ नि तपाईँको यो पाँच दस वर्षको लागि मात्रै हो कि यो तपाईँको पच्चिस तिस वर्ष लागि पनि मतलब मल्टिभर्सिटी भनेको <laughs> धन्यवाद तपाईँको क्वेसनको लागि किनभने यो सोध्न हो तपाईँहरूले यसरी सोध्न पनि जरुरी छ क्या यो कुरा चाहिँ के हो भने हजुर यो भनेको यो मल्टिभर्सिटी प्लेटफर्म भनेको पहिलो कुरा फेरि पनि म तपाईँलाई के क्लियर गर्छु भने यो कसैको प्राइभेट होइन न त यो साइमन राईको मात्र भन्न पाउँछ न त यो तपाईँको चाहिँ त्यसको भन्न मात्र पाउँछ न त तपाईँको होइन हाम्रो तपाईँको सरको मात्र भन्न पाउँछ होइन न यो प्राइभेट चाहिँ एउटा चाहिँ प्लेटफर्म होइन हामीले क्रिएट गर्न खोजेको के हो भन्दाखेरि कसैको एक्लौटे यसमा प्राइभेट भन्ने हुँदैन है प्राइभेट पर्सनल ब्रान्डिङ भन्ने तपाईँले हाम्रो के अरे चाहिँ सबै साइट हेर्नुभएको छ कि छैन त्यहाँ तपाईँले कसैको पर्सनल इमेल न त मेरो पाउनुहुन्छ न त इन्स्ट्रक्टरको पाउनुहुन्छ त्यहाँ कसैको पर्सनल ब्रान्डिङ भन्ने छैन क्या सर बिकज हाम्रो हाम्रो इच्छा के हो त भन्दाखेरि हामी सोसाइटीमा भएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्न चाहन्छौँ दिन चाहन्छौँ होइन अब अगाडि बढ्ने क्रममा जस्तो यो तपाईँको चाहिँ अब मल्टिभर्सिटी त्यो एउटा चाहना थियो जस्तो के अरे फर्दरमा चाहिँ म सहज रूपमा चाहिँ नेपालीहरूलाई नेपालीहरूलाई इन्टरनेट मार्केटिङ सिकाउँछु भन्ने एउटा चाहना त थियो नै तर मैले मैले आफैले त खासमा त यो प्लेटफर्म क्रिएट गर्नुभन्दा पनि बाहिरकै प्लेटफर्ममा काम गरेर राम्रो अर्निङ गरिराखेको थिएँ स्टिल म तपाईँको बाहिरको कम्पनीमा पनि गर्छु होइन त्यो त्यो हिँडिराख्दाखेरि चाहिँ तपाईँको टु थाउजन्ड नाइन्टिनले त सबैलाई सुहा पार्यो तपाईँलाई थाहा छ बिजनेस बिजनेस तपाईँको चाहिँ ठप्प बिजनेस ठप्प हुनुको रिजन दुई दुई तिनवटा चारवटा थियो होइन तपाईँको पहिलो रिजन के थियो जो जो चाहिँ अनलाइनमा सिफ्ट हुन सकेन त्यो बिजनेस स्वाहा भयो होइन जो अनलाइनमा सिफ्ट हुन जान्यो फास्टली एडप्ट गर्न जान्यो समयमा किनभने अनलाइनमा धेरै बिजनेस चलेको भने त पेन्डामिकको समयमा हो नि त कोभिडको समयमा है सो हो सो त्यो कारणले गर्दाखेरि जो सिफ्ट फास्टली एडप्ट गर्न जान्यो टाइमलाई एडप्ट गर्न जान्यो त्यो व्यक्तिहरू सर्भाइभ भयो जसले जानेन त्यो बिजनेस गयो दोस्रो कुरा जोसँग इनफ क्यापिटल थियो आफ्नै प्रपर्टी थियो उनीहरू पनि सर्भाइभ भयो के थियो त रेन्ट तिर्नु परेन केही परेन सर्भाइभ भयो होइन जो व्यक्ति चाहिँ रेन्ट तिर्नु पर्यो जो आफ्नो प्रपर्टी थिएन त्यो व्यक्तिहरू चाहिँ के भयो त्यो बिजनेसहरू चाहिँ कोल्याप्स भयो होइन सो हाम्रो त्यो फेजमा चाहिँ जब तपाईँको चाहिँ अर्को कुरा भनेको चाहिँ जब बिजनेस लुज भयो जब पनि धेरैले लुज गर्ने नै भयो अटोमेटिकली क्या ओके नाइ सो हामीले चाहिँ के सोच मैले के सोच बनाएँ भने I was making good amount of money दुई तिन लाख भनेको राम्रै पैसा हो नेपालको लागि जस्तो लाग्छ होइन सो मैले चाहिँ के सोच बनाएँ भने मैले यो अपर्च्युनिटी मैले त लिइराखेको छु इन्टरनेट भनेको सबैको कसैको प्राइभेट पेवा होइन सो हामी मैले यो कुरा सेयर गरेँ भने कसो तपाईँको चाहिँ यो जब लुज गर्नेहरूले चाहिँ तपाईँको नयाँ अपर्च्युनिटी अपर्च्युनिटी सायद ग्राप गर्न पाउँछन् भन्ने मेरो इच्छा थियो क्या प्लसमा यो जो बिजनेस डाउन छ नि सर्ट डाउन छ नि बिकज अफ इन्टरनेट मार्केटिङको के अरे चाहिँ नलेजको अभावले गर्दाखेरि जो सर्ट डाउन छ यो बिजनेसहरूलाई सायद हामी हेल्प गर्न सक्छौँ सो द्याट भन्ने मलाई एउटा चाहिँ त्यो जिज्ञासा मेरो मनमा आएको चाहिँ एउटा इच्छालाई चाहिँ मैले टिममा सेयर गरिसके पछाडि चाहिँ हामीले फाइनल्ली चाहिँ मल्टिभर्सिटीको चाहिँ इस्ट्याब्लिस त्यसरी भएको हो है सर बुझ्नुभयो नि त्योभन्दा अगाडि मैले बाहिरकै आफ्नै प्रोग्राम गरिराखेको थिएँ र त्यसरी गर्न पनि सकिन्छ र त्यस पछाडि अब फर्दरमा अब अनलाइन प्लेटफर्म त गर्ने है अनलाइन बिजनेस त गर्ने तर अनलाइन बिजनेसमा पनि के हुन्छ मैले लास्ट टाइम पनि तपाईँलाई सेयर गरेको थिएँ दुई किसिमको अनलाइन प्रोग्राम हुन्छ तपाईँलाई मैले सेयर गरेको थिएँ थिएँ कि थिएन एउटा पन्जी स्किम स्क्याम एउटा स्किल बेस्ड प्रोग्राम यो एकदम क्लियर हुनुहोस् यो एकदम सबै क्लियर हुन जरुरी छ पन्जी स्किम स्क्याम भनेको के हो त भन्दाखेरि कसैले त ठाउँको ठाउँ पैसा लिएर मात्र ठगिदिन्छ पन्जी स्किम अर्को भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि लोभ लालच देखाउने तपाईँ पैसा हाल्नुहोस् के अरे चार लाख हुन्छ के अरे चाहिँ दुई लाख हाल्नुहोस् चार लाख हुन्छ दस लाख हुन्छ होइन के अरे चाहिँ पाँच महिनामा तिन गुणा दस महिनामा छ गुणा त्यो किसिमको एउटा चाहिँ प्रलोभन देखाउने सिस्टम हुन्छ जसलाई म के भन्छु भन्दाखेरि पन्जी स्किम स्क्याम भन्छु धेरै किसिमको यो किसिमको प्रोग्रामहरू आयो लास्ट टाइम मैले तपाईँलाई सेयर गरेको थिएँ होला कहाँ गयो त तपाईँको इन्स पुस भिडियो भन्ने समथिङ थियो जोसियल भन्ने थियो होइन अनि त्यस पछाडि आएर तपाईँको थुप्रै यस्तो प्रोग्रामहरू आयो यो प्रोग्रामहरू के हो त भन्दाखेरि पन्जी स्किम यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि माथि माथिको मेम्बरले टन्न पैसा कमाउँछ सर मेरो मेरो कुरामा तपाईँ बुझिराख्नु भएको छ तपाईँले क्लियर हुनुहुन्छ पन्जी स्किम स्क्याम प्रोग्राममा के हुन्छ माथि माथिको लेभलको व्यक्तिले पैसा टन्न कमाउँछ डुब्छको तलको सो मल्टिभर्सिटी हाम्रो पन्जी स्किम त हुँदै होइन होइन हामी के चाहन्छौँ त भन्दाखेरि हाम्रो भनेको चाहिँ प्रोग्राम भनेको चाहिँ स्किल बेस प्रोग्राम हो स्किल बेस प्रोग्राम हो सो यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि मैले तपाईँलाई सेयर गर्छु यहाँ गएर लङ टर्ममा कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको तपाईँको क्वेसनको एन्सर हामी दिँदैछौँ है तपाईँलाई ला अलिकति लामो सेसन गर्दाखेरि बुझोस् भनेर मैले डेफमा भनेको नभए त मैले डाइरेक्ट सिधै दस बिस वर्ष चलिहाल्छ भन्ने कुरा गरिदिन्थ्यो होला तपाईँलाई होइन देफमा जानुहोस् भनेर मात्र मैले यो कुरा तपाईँले सेयर गर्दैछु फेरि तपाईँलाई झ्याउ त लागेको छैन झ्याउ लागेछ भने फेरि भन्नु होला सर म एकदम बुझाउनुहोस् भन्नु म अलिकति तपाईँ अब लङ टर्ममा जान्छु तपाईँ धेरै प्यासन देखेको हुनाले मैले देफमा नै किनभने बुझ्ने मान्छेलाई देखमै बुझाउँ क्या सर होइन भनेर मैले तपाईँलाई देखमा बुझाएको हो है सो जस्तो मैले अघि के भने त भन्दाखेरि अर्को एउटा स्किम पन्जी स्किम यहाँ मान्छे जोड्ने यहाँ मान्छे जोड्ने यता जोड्ने उता जोड्ने होइन यो जोड्ने अनि यसले टन्न पैसा वसुलिहाल्छ अनि सबै सहा डुब्नेको हो यिनीहरू यो किसिमको प्रोग्राम हुन्छ होइन यसलाई पन्जी स्किम प्रोग्राम भन्छ हाम्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्किल बेस्ड प्रोग्राम हो क्या जस्तो तपाईँले चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ सिकिराख्नुभयो भने तपाईँले डिजिटल मार्केटिङ सिकिराख्नुभयो भने मल्टिभर्सिटी नर नरहेर के भयो त फरक पर्छ तपाईँलाई डिजिटल मार्केटिङ तपाईँले सब डिजिटल मार्केटिङको राम्रो तपाईँले चाहिँ सपोज मानौ WordPress advance WordPress web design training मात्र जान्नुभयो अरे होइन एडभान्स वर्ड प्रेस वेब डिजाइनबाट यति धेरै कुराहरू हुन्छ न्युज पोर्टलहरू कसरी बनाउने वेबसाइट बनाउने कसरी टुर्स एन्ड ट्राभल वेबसाइट बनाउने कसरी पर्सनल ब्रान्डिङको वेबसाइट बनाउने कसरी तपाईँको चाहिँ इकमर्स वेबसाइट बनाउने यी कुराहरू हुन्छ सिम्पल के हो त भन्दाखेरि तपाईँले यो कुरा सिकिराख्नु भयो भने मल्टिभर्सिटी नभएर फरक पर्छ तपाईँलाई पर्दैन नि तपाईँले चाहिँ के अरे चाहिँ राम्रो तपाईँको चाहिँ एफिलिएट मार्केटिङ तपाईँले गरी गरी गर्न जानिसक्नु भएको छ भने तपाईँलाई के अरे मल्टिभर्सिटी नभएर फरक पर्छ पर्दैन तपाईँले राम्रो चाहिँ के अरे चाहिँ फरेक्स यो ब्लक चेन साइडमा राम्रो ज्ञान बटुलिसक्नु भएको छ भने मल्टिभर्सिटी भएर फरक पर्दै पर्छ त पर्दैन पर्दैन सो हाम्रो यो प्रोग्राम भनेको नम्बर वान भनेको त पब्लिक प्लेटफर्म भएको हुनाले नै भोलि साइमन नरहँदा पनि यो प्लेटफर्म कन्टिन्युसली रन हुँदै जानेछ नरहँदा पनि यो पब्लिक प्लेटफर्म हामी चाहन्छौँ सो त्यो कारणले गर्दाखेरि यो कहीँ न कहीँ एउटा चाहिँ अब के अरे सर्टेन अब टिमले रन गर्ने त भइ भइ नै हाल्छ तर हाम्रो यो स्किल बेस सिकाउने एउटा चाहिँ स्किल अरूलाई एक्वायर दिने भएको हुनाले गराउने भएको हुनाले गर्दाखेरि यो लाइफ लङ प्रोग्राम हो क्या सर बुझ्नुभयो नि लाइफ लङ प्रोग्राम हो यसमा भनेको चाहिँ बिजनेस गर्दाखेरि के हुनुपर्छ भन्दाखेरि यो मात्र यो मात्र विन भएर भए तपाईँ मेरो स्क्रिन देखिराख्नु भएको छैन होला म यहाँबाट स्क्रिन सेयर गर्छु बिजनेस गर्दाखेरि तपाईँको मात्र जित भएर हुँदैन के सर तपाईँले मात्र टन्न पैसा कमाउनु कमाएर हुँदैन के सर पन्जी स्किम प्रोग्राममा यही नै हुन्छ क्या बिजनेस गर्दाखेरि हामीले तिनवटा विन विन विन कन्सेप्ट भन्छौँ क्या sir win win win concept भनेको अब तपाईँ लेट सपोज तपाईँले बिजनेस गरिसके पछाडि तपाईँको के हुनु पऱ्यो तपाईँले कमाउनु पऱ्यो तपाईँले सिक्नु पऱ्यो तपाईँले चाहिँ अरूमा तपाईँको एउटा चाहिँ प्रेस्टिज हुनु पऱ्यो त्यो नै के हो त तपाईँको जित हो नि हो कि नै अब अपर्च्युनिटी बाँड्दाखेरि तपाईँले ऊ के अरे चाहिँ स्किल्स बाँड्दाखेरि तपाईँको कारणले गर्दा यो मान्छेले पनि अपर्च्युनिटी पाउँछ सिक्ने कुराहरू पाउँछ यो मान्छेले पनि उसको उसले चाहिँ मेन्टर्स पाउँछ गाइडेन्स पाउँछ भने उसको लागि पनि विन हो कि होइन सो अब जब तपाईँको विन हुन्छ जब चाहिँ उसको पनि विन हुन्छ एउटा प्लेटफर्मको विन हुन्छ हो कि नै सो जै अब ए जब तपाईँको विन हुन्छ यसको पनि विन हुन्छ एउटा हामी सोसाइटीको पनि कुरा गर्छौँ होइन सोसाइटीको डेफिनेटली विन हुन्छ सो यो सबैतिरबाट तपाईँको चाहिँ के हुनु पऱ्यो बिजनेस भनेको चाहिँ चारैतिरबाट एकजनाले मात्र होइन सबैजना जो बिजनेसमा इन्भल्भ छ नि त्यो त्यो व्यक्तिहरू सबैको चाहिँ के हुनु पऱ्यो बिजनेसमा जित हुनु पऱ्यो क्या अनि मात्र चाहिँ त्यो बिजनेस चाहिँ हुन्छ र तपाईँको अब अनलाइन बिजनेस किन गर्ने भन्ने कुरा अब तपाईँले त्यो पिडिएफमा हेर्नु होला सर है तर मेरो चाहिँ अनलाइन बिजनेस गर्नुको रिजन मध्ये तिनवटा रिजन चाहिँ मैले तपाईँलाई सेयर गरौँ मैले किन अनलाइन चुज गरेँ भन्दाखेरि मैले जब जब गरिराख्दाखेरि मैले मलाई महसुस भएको अभाव मलाई के लाग्थ्यो भने फ्रिडम मलाई टाइम नै हुन्न थियो कि सर फ्रिडम है किनभने हामी मान्छे भनेको त एकदमै स्वतन्त्र प्राणी हो कि हो कि नै टाइम अब यसमा फ्रिडम भन्ने बित्तिकै के के फ्रिडम हुनसक्छ होला तपाईँको विचारमा यस नम्बर वान फाइनेन्सियल फाइनेन्सियल अर्को टाइम अर्को अर्को place place exactly financial freedom भन्ने कुरा अरू बिजनेस गर्दा पनि पाइन्छ सर अरू बिजनेस गर्दा तपाईँले अरू बिजनेस चलाउनुहोस् होइन के अरे तरकारी पसल चलाउनुहोस् अब के अरे समथिङ वाट एभर बिजनेस गर्नुहोस् फाइनेन्सियल फ्रिडम भन्ने कुरा पाइन्छ तर तपाईँले कहिले पनि त्यहाँ टाइम फ्रिडम र प्लेस फ्रिडम पाउनुहुन्न कि सर अनलाइन बिजनेस भनेको चाहिँ यसको ब्युटी भनेको चाहिँ यो छ कि सर तपाईँले अब फाइनेन्सियल त काम गरिसकेपछि भइहाल्छ तर तपाईँ नो म्याटर क्या मलाई काम मन लागेको समयमा आज काम गर्छु मन नलागेको समयमा म बस्दिन्छु सिम्पल द्याट्स इट मलाई फ्रिडम छ कि छैन त छ नि त यदि मैले चाहिँ त्यही जब गरिराख्नु पऱ्यो भने चाहिँ घोक्रे ठ्याक के अरे चाहिँ दस घन्टा चाहिँ ड्युटी त हान्नै पऱ्यो क्या गर्नै पऱ्यो क्या so time freedom main online business गर्नुको थुप्रै एडभान्टेजेस मध्येको मेरो चाहिँ रिजन अर्को भनेको प्लेस म के अरे चाहिँ काठमाडौँ बसेर के प्रब्लम छ त छैन नि एउटा चाहिँ इन्टरनेट बिजनेस गर्नका लागि तपाईँलाई चाहिने भनेको सिर्फ internet laptop mobile that's it एउटा चाहिँ अथोराइज एउटा चाहिँ प्लाटफर्म होइन प्लेटफर्म पनि सिस्टम पनि चाहियो क्या जस्तो हामीले सिक्नकै लागि त त हामी डाइरेक्ट पनि युट्युब छ नि गुगल छ नि कति कुराहरू त्यही सिकिहाल्छ नि तर त्यहाँ बिजनेस सिस्टम हुन्छ त हुँदैन सो मल्टिभर्सिटी भनेको चाहिँ एउटा बिजनेस सिस्टम डिस्ट्रिब्युट गर्ने पनि हो क्या बुझ्नु होइन ट्रेनिङ दिने ट्रेनिङ एभाइलेबल हुने होइन सफ्टवेयर यो कुराहरू त छँदैछ मेन भनेको बिजनेस गर्नका लागि के चाहिन्छ त सिस्टम चाहिन्छ त्यो सिस्टम दिने चाहिँ काम गर्छ जुन सिस्टममा तपाईँ एउटा चाहिँ पार्टनरसिप भइसके पछाडि तपाईँले त्यो सिस्टम पाउनुहुन्छ त्यो सफ्टवेयर पाउनुहुन्छ तपाईँको चाहिँ मन्थली रेकर्ड स कुराहरू तपाईँको चाहिँ ओभरअल कसरी पर्फर्म्स भइराखेको छ सबै कुराहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ बुझ्नुभयो नि सो त्यो कारणले गर्दाखेरि अनलाइन बिजनेस गर्नुको ब्युटी यही नै हो मैले चुज गर्नुको अब बाँकी धेरै कुराहरू छ त्यहाँ तपाईँको अब टेक्नोलोजीसँग बढ्ने कुराहरू छ तपाईँको चाहिँ धेरै कुराहरू छ त्यहाँ होइन तपाईँ आफैले हेर्नु होला है यो छ तपाईँको पनि अब एक मेन पर्पोज यो हुनुपर्छ भन्ने म चाहिँ भन्छु तपाईँलाई मेन यो हुनुपर्छ भने अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको अलिकति लामो हाम्रो चाहिँ टाइम पनि गइसक्यो मेरो एउटा सेसन आयो पर्खिरहेको छ पक्कै पनि एकजनाले तपाईँको चाहिँ प्रडक्ट भन्ने कुरा छ नि सर एफिलिएट एफिलिएट मार्केटिङको साइकल चाहिँ तपाईँको अब तपाईँको मल्टिभर्सिटीमा हुने तपाईँको चाहिँ इन्कम स्ट्रिम्स मध्ये अथवा चाहिँ सब्जेक्ट मध्ये एउटा हो एफिलिएट मार्केटिङ होइन अब यसमा तपाईँलाई क्लियर पारिदिइहाल्छु नभए हामी यो विषयमा बसौँ पनि म सरसर्ती मात्र भन्छु है तपाईँलाई दस पाँच मिनटमा सकिने गरी है यो के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको एफिलिएट मार्केटिङमा चाहिँ एफिलिएट एफिलिएट मार्केटिङको साइकल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा फर्स्टमा भनेको त प्लेटफर्म हो होइन सबभन्दा चाहिने भनेको प्लेटफर्म हो तपाईँले अब प्लेटफर्म भनेको अब हाम्रो बिजनेस मल्टिभर्सिटी पनि एउटा एफिलिएट प्रोग्राम नै हो होइन अनि त्यस्तै तपाईँको चाहिँ यस्तै प्रोग्रामहरू हामी जस्तो तपाईँ हो के अरे एफिलिएट मार्केटिङमा सि आइसके पछाडि तपाईँले सिक्नुहुन्छ जस्तो डिजी स्टोरहरू भयो अनि त्यस पछाडि आएर तपाईँको चाहिँ क्लिक ब्याङ्क भन्ने छ अनि त्यस पछाडि आएर तपाईँको जेबेज्यू भन्ने छ लगायतको यो किन त्यही प्लेटफर्म प्लेटफर्महरू चुज गर्छौँ भन्ने कुराहरू पनि किन अमेजोन नै चुज गर्दैनौँ किन अलिबाबा चुज गर्दैनौँ रिजन छ त्यहाँ एउटा चाहिँ सुपर एफिलेट मार्केटरले किन यो किसिमको प्लेटफर्म चुज गर्छ भन्ने कुराहरू हुन्छ है सो सबभन्दा फर्स्टमा भनेको पछि हामी डिटेल यो हामी ट्रेनिङमा सिक्छौँ है सर म सरसर्ती मात्र भन्छु यो सबभन्दा फर्स्टमा भनेको यो कुरा हुन्छ एफिलिएट मार्केटिङमा यो कम्प्लिटली बुझ्नुपर्ने कुरा दोस्रोमा भनेको चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो जस्तै प्रडक्ट भन्ने कुरा हुन्छ होइन प्रडक्ट प्रडक्ट भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको अघि पनि मैले तपाईँलाई भने एउटा चाहिँ तपाईँको फिजिकल प्रडक्ट भन्ने हुन्छ एउटा चाहिँ डिजिटल प्रडक्ट भन्ने हुन्छ सुपर सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जहिले पनि उसले चाहिँ डिजिटल प्रडक्टमाथि काम गर्छ फिजिकल प्रडक्टमाथि काम गर्नुको धेरै डिसएडभान्टेजेसहरू छ भने फिजिकल डिजिटल प्रडक्टमाथि काम गर्नुको धेरै एडभान्टेजेसहरू छ सो त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले तपाईँको चाहिँ फिजिकल प्रडक्टमाथि त्यति सुपर एफिलिएट मार्केटरहरूले कहिले पनि फिजिकल प्रडक्टमाथि काम गर्दैन उनीहरू डिजिटल प्रडक्टमाथि काम गर्छ त्यही नै कुरा हामी तपाईँलाई चाहिँ सिकाउँछौँ सो सेकेन्डमा हामी चाहिँ डिजिटल प्रडक्टमाथि काम गर्छौँ है डिजिटल प्रडक्टमाथि काम काम गर्छौँ ठिकै छ सरलाई त्यहाँ आज सेसन गर्न अलिकति टाइमको उ भएको होला होइन सर अब यस्तो गरौँ न हामी आजलाई उ गरौँ कि भोलि भोलि र भोलि पनि आउन सकिन्छ सर तपाईँलाई अहिले त्यहाँ फेरि टाइमको होला म भोलिको रुटिन सेट गर्छु मेरो सायद भोलिदेखि एक एक गतेसम्म एकदमै स्केड्युल चाहिँ टाइट छ होइन सकेसम्म म मिलाउँछु अनि एक दिन हामी बसौँला नि त्यो विषयमा पनि हुन्छ सर यस्तो गरौँ न भोलि पर्सि तिन दिनको लागि म पनि फ्री नै छु कि त्यही भएर तपाईँ दिउँसोको टाइममा गर्दा पनि हुन्छ भोलि दिउँसो त म फ्री हुँदै हुँदिनँ पर्सि पनि फ्री हुँदै हुँदिनँ होइन बेलुकी बेलुकी बिहान पनि हुँदै हुँदिनँ बिहानैदेखि मेरो प्याक छ होइन म तपाईँलाई के गराउँछु भन्दाखेरि एक गतेसम्म मेरो ए के अरे एउटा कम्पनीले पुरै होल डिजिटल मार्केटिङकै प्रोजेक्ट्स दिएको छ अनि त्यसमा पनि अलिकति म टाइट छु क्या त्यो कारणले गर्दा पनि सो आई थिङ्क तपाईँलाई म एक गते पछाडिको म तपाईँलाई सेसन पनि दिन्छु फर्दर अब आफू मैले तपाईँलाई अब फ्री पिडिएफहरू त पठाएको छु नि तपाईँलाई त्यहाँ पनि स्टडी गर्दै गर्नुहोस् त्यो भनेको फ्री रिसोर्सेस हो अब तपाईँले अब त्यहाँबाट पनि धेरै कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ तर फर्दर काम गर्नको लागि मैले भने नि त सिस्टम चाहिन्छ सफ्टवेयर चाहिन्छ होइन त्यसको लागि नै तपाईँले एउटा पार्टनरसिप लिने हो नि त होइन सो यसो गरौँ हामी एक गते म तपाईँलाई नेक्स्ट इन्फर्म गर्छु सेसनको लागि इन्फर्म गर्छु एन्ड देन आफ्टर हामी अगाडि बढौँला नि त सर हुन्छ हुन्छ सर एक गते त्यही गरौँ न एक गते बेलुकातिर चाहिँ ओके हुन्छ सर यसो मलाई पनि रिमाइन्ड गरिराख्नु म नि रिमाइन्ड गरिराख्छु हुन्छ एक दुई तिनमा म फ्री छु के त्यही भएर ओके हुन्छ सर त्यही गरौँ न त है हुन्छ हुन्छ सर हामी छुटौँ आजलाई